шамдын абада жана кычкылтекте күйүшү күйүү реакциялары күнүмдүк турмушта өндүрүштө кеңири колдонулат күйүүдө кычкылтектин кандай таасир эткенин карайбыз шамды күйгүзөбүз күйүп жаткан шамды цилиндрдеги кычкылтекке салабыз шам абага караганда кычкылтекте жаркырап күйөт таң калаарлык көрүнүш кычкылтектин концентрациясы 5 эсе төмөн болсо дагы заттар абага караганда кычкылтекте жакшы күйүшөт